السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد معكم رضا فضلي وهذا اول مره غندير فيديو من هذا النوع هذا اللي هو ماشي légal ما فيه شويه كيفاش انك تقدر تعقب اي واحد سواء مرتك سواء خوك سواء صاحبك سواء انت صاحبتك كلشي كيفاش تقدر تعقب واحد لاصف صغيره تعقب هي انك تعرف ال position exacte ديال خونا غير عندك شرط واحد انه خاصو يكون ماكتيفي الواي فاي وم activé ال localisation وكاين شرط الاخر اللي هو داير لي كامل ولنا اللي فيه الانتليجكشن alors كاين واحد ال service ديال جوجل سميتو Find My Device كيعطيك الامكانيه انك تلقى ال device ديالك بمعنى الجهاز ديالك الا كنتي مثلا داير Gmail ديالك في ال PC ياك ودير Gmail ديالك في التليفون نسيتي تليفونك في شي قنت ما فيه 4G في localisation تقدر انك تدخل من ال PC ديالك تحل هاد Find My Device وتلقى ال device ديالك فين كاين علاش حيت عندك Gmail في ال PC ونفس جيميل في التليفون هذه هي قضيتها اوكي نشرح لكم en détail alors هذه هي l'application Find My Find Device Find My Device تقدروا تكتبوها حتى في Google Chrome يعني في ال PC ديالكم الا بغيتوا تشوفوها من ال PC mais اغلبيه غيبغي يستعملها من ال PC من التليفون داكشي اش غنديروها في التليفون une fois كتحل l'application كيعطيك سهول فين كاين une fois كتحل l'application كيعطيك هاد la page la page كتلقى هنا لتحت هاد البلاصه اللي normalement مضرقه باش ما تشوفوش نتوما ال mail فيها ال mail وهنا فين كت فين كيبقى السكري ولا هنا فين كتبقى ال truc اولا التريك المهم ان خاص انت وهاد خونا اللي باغي تعقب ولا هاد ختنا خاص بجوج يكون عندكم نفس الميل في التليفونات هذا الماء اللي كيبان لكم في التصويره دجا الا شفتوا السميه كاينه رايدة الزرواني رايدة سميتي انا كنيتي فضلي الزرواني كنيت صاحبي سهيل اوكي هذا الميل هذا عندنا حنا بجوج يعني هو داخل في تليفونه اللي انا كنصور به دابا <laughs> والتليفون اللي انا خدام به هو تليفوني فوا كتدخل كيكون الميل عندكم بجوج كتورك لا كونتينيو از ريدا هنا كيطلع لك les périphériques ولا التليفونات اللي داخل فيهم داك داك داك ال mail نفسه هنا عطيني جوج لاحظتوا انهم نفس التليفونات حتى انا وسهيل عندنا نفس التليفون <laughs> التليفون الاول سهيلز ديفايس اوكي كيعطيك شنو سميت الويفي اللي هو داخل ليه شحال عنده في pourcentage ديال ديال la charge et en plus كيعطيك localisation ديالو الا كان م activé ها ما كانش م activé ها ما يطلعش لك وعندك 3 3 شوا الاولى play sound الا واك هاد play sound واخا يكون تليفون silencieux يعني تقدر تعاونك الا توضر لك تليفونك ودايرو silencieux. une fois كتعرف ال play sound كيخدم بحال كيصوني لك شي واحد وكيصوني واخا silencieux اي كيبقى خمسة دقائق هو كيصوني كيبقى غير يصوني امتى كيحبس فاش كتورك فاش كتشعلو يعني كتورك على ديك ال power button لايبه باش كنسدو التليفون ونحلو عندك الثانيه secure device الا وركتي عليها غيتدي التليفون وانا كنصور به ما نوركش عليها <laughs> الا وركتي عليها كيتسد داك التليفون وعندك ال possibilité انك تكتب message مثلا الشريف في حط داك التليفون مثلا الا كان شي واحد جابر لك التليفون وكتقدر انك تحط حداه تحط معاه نمره التليفون انا متاكد ان هذه الخاصيه ما غتنفعكش في المغرب حيت الواحد fois كيشفر التليفون كيمشي يعني هذه تقدر تنفعك في اوروبا الا توضر لك التليفون ولقاه شي واحد غتسدو وغتكتب النمره ديال التليفون اللي يقدر يعيط لك فيها اما في المغرب بلا ما تعاود الثالثه والاخيره هي مهم بينما سميتها erase device مسح ديفايس هاني نقدر نوركو عليها اون فوا غتورك غيقول لك اشريف وا راه كاع داكشي اللي عندك في داك التليفون غيمشي <laughs> التليفون هذاك <laughs> يعني بمعنى انك تفورماطي التليفون يعني انا نوركت على اللي كتشوف فيها سويد حدا يقدر يتشلل ممكن فهمتي وانت تقدر تموت دونك erase ديفايس الا لاحظتوا all data will be permanently erased يعني ما يمكنش ترجعها after the device has been erased you can't locate it الا مسبريميتي يعني الا فورماتيتي راه ما يمكنش عاوتاني ت localiser. ما يمكنش تعرفوا فين كاين if your device is offline erasing will begin when it next comes online يعني الا كان هاد هاد هاد ال périphérique ولا هاد التليفون راه offline ما فيش connexion راه غيتفورماطا une fois يرجع اون لين اوكي و يعني حتى الا باعو وداك خونا اللي شراه يقدر يتفورماطا ليه une fois غيشعلو يخدم في الويجي يتفورماطا مشى ولكن على حسب واش هو فورماطا ولا شي المهم خاص تكون l'application باقا فيه to erase your device you may need to sign in to your google account again يعني ما عرفتش انا عمرني جربت اني نوريك على هذا ال bouton ولكن une fois توريك عليها اغلبيه غي demander لك عاوتاني انك تدخل ال mot de passe ديال ال Gmail باش يتاكد راك بصح باغي تيريزي donc هادشي اللي كاين هنا الا لاحظتوا voilà كيعطيك localisation هاد localisation الزرقاء اللي كتشوفوا ديالي انا فين كاين انا وال localisation اللي كتطلع بالخضر ديك التوشيه ديال سهيل حنايا مع بعضياتنا داكشي عاطينا في نفس البلاصه مع انني انا عاطيني قطع ال chantier <laughs> المهم كيعطيك localisation الا دزنا لهذا مثلا هواوي ديالي هذا الا رحت هنا كتب لتحت in your hand راه في يدك وكما كتشوفوا 29% راه هي 29% الفوق Smart Campus السميه ديال الواي فاي حتى هي نفس السميه وما كيعطيكش الخيار ديال اريز ديفايس التليفون في يدك ما يمكنش تفورماطي التليفون كاين في يدك أه حاجه واحده اخرى تقدر انك ت modifier السميه ديالها زياده علاش انا كاتب Souhail's device كتوريك هنايا كدير يور name device كيعطيك تورنيمي ديفايس اوكي الا كنتي في هاد la page مثلا انا عندي عندي الميل بيرسونال ديالي وكاين ال mail ديال سهيل بغيت ندخل مثلا الميل بيرسونال ديالي كتورك هنايا وكدير سويتش اكونت وكتجي هنا وكتختار ال mail اللي باغي تخدم به اوكي اي فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انكم تستعملوه بين قوسين في شي حاجه اللي كتفيد مع ان voilà بحال مثلا انا كنستعمل مع سهيل حيت كنبغي نشوفو فين كاين ما جاوبنيش ولا شي حاجه مزيان ان كتبغي تشوف هذاك السيد فين كاين علاش مطمئن انا oui راه كاين هنا هاني الا ما جاوبش تما انا عارف كاين تما فهمتي تقدروا تستعملوها بيناتكم ما كانش ال réseau je sais pas كتشوف ومن الاحسن انك تستعملوها بال بال permission ديك داك السيد الاخر من الاحسن alors كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم الا كنتو مازال باغين دي تروك هكا توشيات كتبوا لي تحت في ال commentaire ما تنساوش ديروا like بارطاجيو الفيديو مع صحابكم اللي قدروا يستافدوا من هذه القضيه هذه هادشي كان فيديو ديال اليوم تهلاو في راسكم السلام عليكم شي حاجه اللي فيها استوس شوف اش تبغي تعض على مني عض على خاطرك الا العض الا الماكل الماكله خذ راحتك نكون كندوي وعضها <laughs> خويك العصير فكرتيني بديك ديال عمر وسن عمر لاستيوس كتكمن او كتكمن لاستيوس كتريزيومو تعقب يعني تعرف لا بوزيسيون ديالو اه نشرحها تعقب هو اللي يديروا معروفين هاد اللي كيدخلوا يقلبوا الفيديوهات كيعرفوا شنو يتعقب